Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я, Людмила Шелестова, автор методики розвивання читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. І сьогодні на занятті ми з тімою будемо поглиблювати уявлення про одяг та взуття. Ну і, звісно, вправлятимемося в навичках читання, читатимемо слова, словосполучення, речення і тексти. говоримо з тобою про те, що от е, усі люди носять певний одяг і взуття різне. Да? От, І воно по-різному називається. І твоє завдання буде таке прочитати ці назви да? одягу та взуття і з'єднати з зображенням відповідного об'єкту. Штани. Штани, так. З'єднуй. Шкарпетки. Шкарпетки. черевики. Зимовий одяг. Зимовий одяг. А ну давай подивимося, що відноситься до зимового одягу. Вовняний шарф. Вовняний шарф, так. Це те, що навколо шиї обмотують, так. Угу шкіряні рукавиці. Так, шкіряні рукавиці. Модна краватка. Модна краватка. Ні. Що? Ні. Обведи. Це помилка, правда? Угу. Наше з тобою наступне завдання. В тебе є картки, треба прочитати і поділити їх на дві групи. В одну взуття, а в іншу одяг. Шапка одяг. Так. Шорт одяг. Правильно. А все інше, що у нас лишилося? Кеди, Мгм. чоботи, Мгм. в'єтнамки, В'єтнамки, так. детектив, знайшов злодія у магазині одягу. Мгм. Це детектив. Так. Кто там в ролі детектива виступає у нас? Собака. Собачка. А злодій? Здається, ну, я забув зняти свої в'єтнамки. Угу. Хто забув зняти в'єтнамки? Бігемотик. Бегемотик, так. Ну і останнє, нам треба розфарбувати малюнок і прочитати віршик до цього малюнка про одяг, да, чи про взуття. Побачимо, про що в нас віршик. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Не слухання. Не слухання. все шукають, де калюжі. Угу. Скажи, будь ласка, про що віршик ти прочитав? Про дівчинку і пацанішки. І що про ці черевички сказано у віршику? Що вони погані. Чому? Тому що вони визділі лізуть воду. Лізуть до водички, так? Да? Напишіть у коментарях, чи було корисне це відео для вас. Ставте лайки, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал. І нехай навчання приносить радість!